Alimango. Ano ba? Alimango yan, di ba? O, oh, pag lumaki. Alimasag yung ano. eh. Ayun. Di ba kakalahin Ito yung, ito yung nanay, ito yung nanganganak yan. O, Nadia. kahapon. Ay, kahapon. Ano? Ito pa, isa meron pa. Oo. Ito. Ayun. Mga baby, oh. Galing naman, dami niyang anak ano? Ayun, ito sa loob. Ang galing. Isa lang. Ayun. galing naman. Daming anak. Uy, ulo. Nahulog. Akin na. Ako na. Dito kasi wala nang takot-takot. oh. Kagis mo na agad. Iyan, mabait yun. Sige, <laughs> kaya mo yan. Ang ganda ko na. Ganda tayo. Hindi naman yun. Lumiuli pa ba yung ating Jopay, ano? Pakamay kita. O, oh, pakamay daw. Oh, Tara, kamayin natin. Yan, yan. Chan, kamayin mo nga. Hmm? Hmm? Natatakot ako. Ano ba? Naku, na. nga. Akin na. Excuse. Sa paa mo nga, paa. Kita. Yun. Wag, maano yung mga baby. Baby. Baby ni Sancha. Ay, nakakita ko siya. Ang galing dami pa na yung anak. Ay, pa, isa pa. Oo. Oh. swimming. Paano makuha yung mga bisang yung mga baby? Baka may. Sige nga, kamayin mo. Ay, ay tumalsik. <laughs> Tinagil mo yung kamay ko, tumalsik. Galing. Kakpa, eh, kakakaman lang kayo sa ang galing naman. Ano mo, puti ka na ako. <laughs> Sige lang, kaya mo yan. Ganito yan, oh. Tuturuan kita. Oh. Manood ka sa eksperto. <laughs> Ganito kasi yan. Lima ba sila? Lima yung malalaki? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima po. Madadagdagan, Ate ah, Sandy. Ilan yan? Lagpas yata na yung anak. Uy! Ah, wag! Janard. Sinisipit. Oh. oh, medyo maliksi yan. Ah, Ika, po si si Aye. Isa, Tulog. dalawa, dalawa, tatlo. tatlo. Manggabulag niyo po yan, tita. So, ipopost ko sa YouTube. Di ka na sisipin. Uy, wag dakot piso. Baka mamatay. Tatlo. Hindi isa. isa. Dakot ano lang yan, 25. Tatlo. Dapat, dapat, pag may kaaway ka siyan, dalhin mo yan. Tapos buksan mo, bato mo sa kaaway mo. Dalawa. Baka mamatay. Ang laki talaga nun na ah, no? Parang bali yung kamay niya. Ano? Ay, eh, put putol ka. Gamay na putol na isa ate Sandy. Ewan ko lang kung lasa ng isang putol. Naputol ka. Yung kanina. Ayun na malaki talaga yung nanay. Yan ang nanay. Yan ang natira pa, uy. Oo. Oh. Kim Jong-uy. Wait lang. Baka may maiwan. Kawawa yun. Lalaki yan sa langsa lansangan. Hmm? Ah, saan lalaki pa yan? Ah? Laki yun. Laki nito. Uy, uy! Saan, saan? Ah. Tiyan, tiyan. Si Tiyan, tiyan. Lalabas. Yung iba nasa bato, ano? Di, ang bato. Parto. ano? Ito pa. Daming baby eh. Check natin, baka may naiwan. Ito, yun. Ayun pa oh. Ate, sandi oh, orange na yung agalamay. Nasaan? Chan, patay, patay na yung isa. Oo nga, ang laki no. Chan, patay na yung isa. Oo nga, patay na nga yun. Tirasin ko ba? Huwag. Tapos na, wala na. Meron po yan. Uy, tiniris ko. Chan. Chan. Patay. Ay, no. Wala na. Patay na. Ayun na. Ito, patay din. Patay na, wala na. Kala ko tita Ipis yung inaalagaan ni Chan Chan. Ipis yun. Kaya pala galit na galit si ate. Ah, nagagalit si ate. Alimango pala. Kaya galagaan mo ipis. Uy, yung puti mo. Galing naman ni Sean Sean mag-alaga. Nakailang ano yan? Ilang araw ano po ito? Hmm, nang araw na din yan eh. Bakit? Chan Chan? Yun Lima pala yun, ano?